Доехать с утра и грибая подыра Затмевала разум, убивала музыканта Ты мне менее я рядом был и верила Лигориями съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра и грибая подыра Затмевала разум, убивала музыканта Ты мне менее я рядом был и верила Лигориями съедены будут эти пираты Марик, ты там накормлены, и где-то моя я Я ты на шум грядущий, кидалами любима Так и стоит, а вернуты нами родимыми Храним образа базы, угнетенными сердцами Воспевалась битва

Дайте мне как типа Разрушить, поджать, стоим мосты Кто если не ты, кто не